nyereka inzira y'ukuri nyereka inzira y'ukuri cumi na rimwe insinzi mukururuka insinzi mukururuka dusenge uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe n'irihabwa icyubahiro ntiyahe nsinzi none mwami mbega ko twabonye mu kigwa giheruka yuko imigwi ya gipagani yamaze kuvuka kandi na n'ubu ikaba ihari mbega n'iyahe nsinzi mukururuka ku muntu wo mu gihe cya none nakwinginze mwami ukomeze kutwigishiriza kandi mu buryo twiga nk'ubu uduhe gufatira imitima yacu ibyemezo bitunganye bizatuma tuzobona ubwami bwawe mu gihe uzoba buserutse mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen nk'uko nari mereje kubibabwira ikigwa cya kino gice cya cumi na rimwe kivuga giti insinzi mu kururuka mu gihe cya babuloni ya kera ni kuvuga mu gihe cy'umunara w'ibaberi hari hariho abantu batifadikanije na ba hari hariho umugwi w'abantu utagendeye mu migigwa ibishe y'abandi bantu bari ko barakora yo kwiyumvira gushiraho ubwami bugwanya imana bano bantu ibyanditswe byera bimbarira iki ibyanditswe byera bimbarira yuko bafukamye bagasenga bagatakamba imana nayo ikumva gusenga kwabo hariya mu itangura igice cya cumi na rimwe ku murongo wa gatanu havuga ngo maze imana ngo iramanuka kugira ngo yirabire iruruka iraza ishika ku isi kugira ngo yirabire ibikorwa abantu bari barimo uno mugwi w'abantu igihe cyose wabandanije uboneka mu gihe satani yaba ariko ararondera gutembagaza ubutware bw'imana mu bantu amasigarira yoyo yakomeje kuboneka mu gihe cya none ino migwi yatanguye kera iri kwitera yerekeza kurimbuka ariko bose ntibazorimbuka amasigarira y'imana intamuheba tubona hariya mu byayishuro yohana igice cya cumi na kane ku murongo wa cumi na kabiri basigaye bitondera amategeko y'imana hamwe no kwizera yesu bobo bagomba kuboneka mbega icompa ukazoba muri ano masigarira adasanzwe mu by'ukuri aboneka muri bibiliya igihe imana yari imaze kururukikaza yafashe ingingo ikomeye yaciye amahitamo ngo umuntu wese yongere ahabwe amahitamo ibikorwa byayo byo kubahinduranya indimi no kubasabagiriza ku isi byavuye ku rukundo y'abakunda ntiyashimye kubagira nk'abase babo ayo bari babonye hariya mu gihe cy'umwuzure yamara imana yabahaye amahirwe ngo basagire yahatanze ubushobozi budasanzwe muri ano masigarira ngo bongere bazunguruke muri iyo misozi abantu bari basabagiriyemo kugira ngo bababwire ubutumwa barondere kwihana ndashaka ndababwire mwa kino cigwa ikintu gikomeye cyaranze ino migwi kwabaye kwanka amategeko y'imana satani yatibutse mu ijuru ahowe gusuzugura no kwanga kugendera mu mategeko y'imana yahenze eva ngo yoye kugendera ku mategeko y'imana kayini yaze kumvira ibyo abamarayika hamwe n'intumwa z'imana zamubwira na wenyine yaze kumvira amategeko y'imana umwuzure waje kubera yuko abantu baze kumvira amategeko y'imana satani ntabwo agomba yuko abantu bumvira imana ivuka rya babuloni ya kera byavuye ku kuntu abantu baze kumvira amategeko y'imana mbere n'abagiye kurimbukira muri babuloni yo mwa kino gihe igihe cy'iherezo nuko banka kumvira amategeko y'imana bamwe bakurikiza amategeko yashyizweho n'abantu nk'uko abamwe bo mu gihe cya nimurodi mu gihe cy'umunara w'ibaberi bakurikiza amategeko yashyizweho n'abantu abandi nabo bo mu gihe cy'ababere ntibizera ntibemera nta n'ubwo bakurikiza bavuga yuko iby'umwuzure bitabayeho imana itabayeho ibintu byarahindutse byavuye ku ihindagurika hamwe n'ibindi nicyo gituma no mwa kino gihe hari abandi bantu bakomeza kwihimbira utundi twigisho twabo bakavuga ngo amateko y'imana yarakuweho hamwe n'ibindi abantu benshi bo mwa kino gihe barondera gushyiraho ijuru kwishyiriraho ijuru ryabo bakumva yuko banarishitsemo bakumva yuko umunezero w'ijuru uba ariko barumva yuko byoroshye gutera ukuguru kwabo bagashika mu ijuru badaciye mu by'imana irikirababwira ibi babikora babicishije mu kutava ku babikora babicishije mu kutumvira iki jambo ry'imana rivuga ibi babikora mu kukandamiza abandi babikora kandi baciye mu gukora iby'imana itavuze mu gusuzugura abandi kwanka kuzura iyo babwiye ukuri kwa bibiliya baratinya maze bakavuga ati izo ni za nyigisho zawe ntabwo bashaka kumva ukuri ahubwo bakeneye ababigisha inyigisho zihwanye n'ukwemera kwabo gusa akaba ari byo bibahimbara yamara nk'uko umunyezaburi hariya zaburi ya mirongo irindwi na gatatu ku murongo w'umunani habivuga hatubwira yuko abakora ibyo byose bazobona ibara itangura igice cya cumi na rimwe ku murongo w'indwi imana kiravuga ngo ingo tumanuke tugende tururuke hinge ndababwire ikintu igihe adamu na eva bacumuriye hariya mu itanguriro igice cyaho cya gatatu tubona yuko imana yungutse kugira ngo itabare mbere n'igihe kayini yari aheje gukora amarorerwa yo gusesa amaraso ya mbere ku isi imana yarururutse itangura igice cya kane naho nyine yaraje bagenzi imana yoyo iyo ibonye ibintu byakomeye kugira ngo ikore cyane irokore ikiremwa muntu igomba kururuka hariho ikintu ngomba kubabwira kidasanzwe ndifuza yuko mwogitegera cyane kugira ngo umucurumbe mwiyumvira yuko ari igiki ni ikintu kidasanzwe ikintu kidasanzwe ni iki satani yavuye mu ijoro arondera kuyishyira hejuru abantu bo mu gihe cy'ababeri nabo nyine bakomeje uno mugigo wa satani wo kuyishyira hejuru mbere n'abantu bo mu gihe cya baburoni yo kwa nebukadinezari nabo nyine bakomeje kuyishyira hejuru kugenda gutera ibindi bisagara bakanyaga imana zabo bakazizana hari baburoni biyumvira yuko ubushobozi bwo ku isi bwose bazaba barufise igihe nebukadinezari agiye gutera i yerusalemu ibyanditswe byeramimbarira yuko yinjiye mu rusengero akarondera imana b'isireri basenga ngo kugira ngo naye ayinyagwe ubushobozi bwiwe yari yumva ati ninamara kunyaga izindi mana zose mwanya majambo nkazishyira munsi y'ibirenge byanjye nanjye nzoca imana inziruta mbe ntegeka murabyumva yuko kwari kwishyira hejuru byo mu gihe cyaro nebukadinezari tuzobiraba neza mu byigwa bizokurikira intwaro ya roma nayo nyine yagiye irangwa no kwishyira hejuru mwibuke yuko intwaro y'abakarisari yakoze abaroregwa kugeza n'aho yumvise ngo yesu ngo ni umwami w'abayuda baca barondera uburyo bamwica mukureho kubera yuko intwaro ya roma ya gipagani mu by'ukuri ntabwo yashaka yuko yoshigwa hasi ahubwo nayo nyine yaranzwe no kwishyira hejuru mbere n'abaporotesitanti gito dusibye yuko roma yahavuye ikirisura ikaba roma ya Gikristo nayo nyine irondera kuyishyira hejuru inyigisho zabyo bavuga ngo uyu ni umusubirizi w'imana hano ku isi ubundi nawe ngo ni monsenyeri ubundi nawe ngo ni hariya mbere n'abaporotesitanti gito nabo nyine barondera kwishyira hejuru mwibuke yuko hari n'abiyitwa ba revera ijambo revera risobanura ngo kibirengeye kwishyira eh, ngo kibirenge urazi yuko kibirenge ari imana yonyine iyo umuntu yise revera pasiteri aba yiswe ngo kibirengeye pasiteri ni kuvuga ngo arondera nawe kuba yogera kwa runo rugero imana iri kubwo kwitwa kibirengeye ino migwi yose ntegiye kuvuga nta handi igendereye atari kwishyira hejuru igitabo cy'ibyayishuriwe yohani igice cya cumi na gatatu ku murongo waho wa cumi na gatandatu gushikara ku murongo wa cumi eh, uhereye ku murongo wa cumi na rimwe gushyika ku murongo wa cumi n'umunani herekana neza yuko intwaro y'ubuprotesitanti nayo nyine irondera kwishyira hejuru ikoresha ibimenyetso n'ibitangaza by'utwumeza kugira ngo abayoboke babo bababonemwo ibintu bidasanzwe uburyo ijambo bavuze baryumva nk'aho ari imana ibivuze intumbero satana afise mu guca muri ino shene yose mpejeje kubabwira ni kugira ngo imitima y'abantu ayikure ku mana ayigarukaneko arazi neza yuko hamwe abantu batokumbira amategeko y'imana bategerezwa kurimbuka iyo abantu bavuga yuko amategeko y'imana yakuweho abandi nabo bagakurikiza ibyashyizweho n'abantu araryoherwa cyane akumva umunezero umurenze ku rundi ruhande ino migwi iranavugwa kandi hariya mu gitabo cy'ibyayishure yohana igice cya cumi n'indwi hamwe n'igice cya cumi n'umunani aho baba bari kubarerekeza bavuga amateka y'ibya babuloni n'ukuntu babuloni impera n'imperuka izorimbuka data yesu mpemu yera hamwe n'abakristu b'ukuri nabo barafise ikibaranga baranga no kururuka kwemera kwicisha bugufi barangwa n'ikintu kidasanzwe kwicisha bugufi kwemera kuruka hasi ibi byatumye data wa twese atanga umwana wayo yesu kirisito ngo aze adupfire abari mu isi bose ngo abamwizera Baze bahabwe ubugingo budashira ino nzira ya data wa twese yo kwicisha bugufi yo kwemera kwitanga yo kwemera kwerekana ukuri ibintu by'umuco ngo abantu bungururirwe baronderwe baze kugira ngo muri ubwo buryo niko na data wa twese yipfuriza muntu cy'uno munsi kwemera kwicisha bugufi kwemera kururuka ugacika uri hasi kugira ngo wumve iki jambo ry'imana rikubwira hariho inzira zibiri zagiye ziranga amateka y'isi inzira irangwa no kwicisha bugufi irebera akantu kadasanzwe kuri data twese yo kuko kwemera kwitanga kwemera kururuka ngo abize yesu kirisito bose bakirire mu mwana wayo yesu kirisito ariko kandi hariho n'inzira yagiye irangwa no kwishyira hejuru kurondera kurwanya imana kwishyiraho iyindi myizerere idahwanye n'iy'imana muri zino nzira zibiri ndiko ndababwira niho intambara ihambaye ikomeye iri hagati ya kirisito na satani kwemera kwicisha bugufi ukemera guca mu irembo rifunganye kugira ngo uzohabwe ubugingo budashira cyane kwemera guca muri ino nzira yo kwicisha bugufi yo kwishyira hejuru kuba kutemera kuzura kuguma ufise umutima ukomantaye kwihutira iby'isi ibiyayura mu twiboreza abagore benshi hamwe n'ubutunzi hamwe n'ibindi ariko mugenzi naga kubwire yuko mu gihe turiko turarangiza kino gice c'uno munsi hariho ibintu bibiri ukwiye kuzirikana ni uko inzira irangwa n'abasigaye bitondera amategeko y'imana ino yerekeza mu bugingo budashira ariko kandi irangwa no kwishyira hejuru yoyo yerekeza mu mahonero uhamagarirwa guhitamo ibintu bibiri mugenzi nk'uko tubisoma hariya mu gitabo cya yohana igice cy'icumi ku murongo w'indwi gushyikana ku murongo wa cumi na kabiri yesu yavuze yuko ari we rembo rifunganye kandi abaricamo bose baraturuka bakanezerwa bakuhagirwa bakozwa bagahabwa uburenganzira bwo kuronka icanya mu bwami bw'imana bakaronka aho babikiwe mu bwami bw'imana mugenzi ndaguhamagarira kwizera yesu bicitse uno munsi uyu yesu hariya muri yohani igice cya munani ku murongo wa cumi na kabiri yavuze yuko ari umuco w'ubugingo wa akakira abantu bose bemeye kumwizera mugenzi niki kiguteba niki gituma ukomantaza umutima fata ingingo yo kwizera yesu Kristo yesu yiteguye guhindura ubuzima bwawe yiteguriye kuguhindurira amateka mu gihe wahora uri muri sirikwi y'abantu barwanya imana mu gihe wari uri mu rutonde rw'imigwi igwanya ukuri kw'ijambo ry'imana maze ube mu mugwi wemerana n'imana umugwi unezeranwa n'imana umugwi ufise ibyizigiro byo kuzohabwa ubugingo budashira mu gihe tuzoba dusoze ino nzira yacu y'ukuri by'ukuri twerekeza mu bwami bw'imana woye kuzaba mu bantu bazorimbuka ndagenda kubwire yuko yesu agiye kuza kurimbura icyaha ego yesu kirisita agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe yamara abagorotsi bo bazohabwa igihugu gihora ari ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakijijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu yesu kirisito nange nk'umusabyi w'uhoraho ndaguhamagarira kwizera yesu kirisito bicitwe uno munsi ntakire ijambo ry'imana mugenzi buno butumwa ni ubutumwa budasanzwe buhamagarira umuntu kuva mu nzira y'ibintaza rimwo agahagarara mu nzira y'ukuri igana mu bwami bw'imana kandi nk'uko njyewe nabaye igikoresho cya kirisito cyo kugushikiriza nawe yesu amuhamagara kuba igikoresho cyiwe cyo kubushikana no ku bandi ntugende udakoze partage kugira ngo buno butumwa bushike kuri benshi bashoboka ufise ikibazo ushobora kubyandika muri komanteri cyane ukatwandikira ku nimero zacu usanga hariya mu mwidondoro wa kino cigwa ikindi nacyo twokwibutsa mbere tukanakubwira n'akamaro kacu. ni gukora abone cyangwa subscribe following kuri facebook kugira ngo ushobore kuzokwaba uronka kino cigwa bitarinze guca mu buryo bwa partage ariko facebook cyangwa youtube iyo wakoze abone subscribe cyangwa following cyongereza youtube cyangwa facebook ikigushikanira buno butumwa kuri paji dakeye field activity yawe akaba ariho uzuragishaka uko kije ikikizana uko kije ica ikizana mu gihe wewe wahora ukironka abandi bakoze partage kikagushikira ariko ahubwo wowe uzoca ucika igikoresho cya kirisite cyo gukora partage kugira ngo uyishike no ku bandi yesu kirisite akugire neza mwakira ijambo ry'imana intambara ikomeye igiye kwigaragaza